Słuchajcie, kochani, jest siódma godzina sesji zdjęciowej. Mamy już trzecie zdjęcie, więc możemy kończyć sesję. A dzisiaj, kochani, jest troszeczkę inaczej. Nie jesteśmy na torze, tylko w pięknym wnętrzu e, pałacu. Cudnie, jest przepięknie i robimy tutaj sesję zdjęciową. Ja wielokrotnie powtarzam, że moja praca to nie tylko jeżdżenie, ale też e, zdjęcia, e, ponieważ bardzo często chcę Wam coś przekazać, pokazać. No i dzisiaj właśnie to robimy. A co z tego wyjdzie, już niedługo zobaczycie. poprzeć. Jak ktoś mi powie, że praca modelki to po prostu zabawa i jest lekka i łatwa, to naprawdę nigdy tego nie robił. Jest e, godzina już 15, od 10 działamy. E, jesteśmy już trochę zmęczeni, e, głodni, a mamy dopiero dwa zdjęcia. <laughs> Więc działamy dalej. Słuchajcie kochani, jest siódma godzina sesji zdjęciowej. Mamy już trzecie zdjęcie,